Друзі, всім добрий вечір. Добрим людям на здоров'я. Убрали ми тюленя. Це вже ми обрали другого тюленя. Хотів сьогодні зняти, але ну, цілий день йде дощ. Дощ йде з самого утра і зараз йде дощ. Зняти не вийшло відео, тому що дощ. Зараз вам все розкажу по новим ценам. Ну, вони не нові, скажімо так. Кое що подешевшало і одна позиція чуть-чуть подорожала. Також скажу ціни на топори, на ножі, на все скажу, тому що вчора викинув ролик про топори, по чому топори, яка ціна на топори. Я давно їх роблю. Просто ну, самі підписчики дзвонять, ще старі відео є. Дзвонять, заказав, зробив, я йому відправив. І так, якби ну, грубо говоря, на постоянній основі, тільки не так часто, як є время. Ну, а зараз, е, якщо навіть ви закажете, не буде його в налічі, підождете 2-3 дня, я під вас його зроблю. Ну там 2-3 дня, неділю, то це так. Думаю, так. Убрав очередного тюлешу. Ми перед цим убирали. Перед цим обирали тюленя, він був більш м'ясний. От е, М'яса було на виході більше, а сала менше. А цей сьогодні, наоборот, сала більше, а м'яса чуть-чуть менше. Ну, зато сало, більш-менш таке сало. Так, ось у нас спина. Сразу Ножом я пользуюсь своим старым, уже ну, давно, ще з прошлого года. Не знаю вже даже скільки ним штук. Ну, з Сашком ми убрали італьянців. Це ще ми з Сашком убирали, потім убирали на щелевих тюленів одну партію і зараз оце другу. Ну багато штук, не знаю навіть скільки. Ну і плюс там якісь свиноматки. там хтось каже, ти не так точиш, треба типа, отак. То якби кожен робить, як йому удобно. У мене, Я роблю так, як мені подобається, як воно в мене ріже. Оцей нож я ні разу не натачував на точилі. Тільки ось підвів на мусаті і все. І пользуюсь. Якщо я його хоч раз наточу на мусаті, то все, буде йому гаплик. Я потім нічого не зроблю. Так, обрізаємо це. На обрізки. Так, Вік, як будемо спину? Отак? А я б лучше отак би. Ну, дивись. Ой, сало я сьогодні в впік так хорошо, прямо аж аж дуже хорошо. Так, це що у нас тут теж обрізки сюди. А, таке сальце. Ось шкурка. Отака. Спина. Ось отак упечене сало. Як узнати, що хорошо впечене? Ну, от, допустим, е, хорошо впечене і не іменно шкурка м'яка, і сама, і саме сало теж не туге. Ну, взяли ножичок. Ось. Чувствується, що м'якеньке. Ну, зараз теж попробуємо. Бо теж не пробувати, воно так не поймеш. Ну, воно прям руками його береш, воно в руках е, ми як держали, розбирали, прям е, пальці тонуть у сало. Ой, розказує, а вже слюна потекла. Так. Далі спина. Спина. Ну, це ось так. Обрізати. Так, не буду навіть спрашувати. То же саме, бачите як? Ну, пікав хорошо. Я не спіша, сам, потихеньку. Так. Дальше. Лопатка. Лопатку отак. Все отак. Порядки понаводить. Сюди на обрізки. Це на обрізок. Ну, кості, обрізки. Опа. Просто рисую карандашиком и все. Ну, мы, потом, мы сейчас потом разложим так, как нам надо, да, Вик? Я сейчас пока так, а потом разложим, чтобы трошки остывало. Так, тут а что у нас? Так, берем на Пу-пу-пу-пу. И также ж ищет из одного задочка, а потом, а, еще одна. Ну да, такий сальненький, конечно. Сальненький. Ну, не хорошо, бо тоже багато. Зараз вже почали сало спрашувати, то якось е, одне время м'ясо, м'ясо давай, а зараз сало, сало. бачите по шийки. По шийки різнув і все. На вишкварки, кстати, а вишкварки ще є з того тюленя? Уже вишкварки забрали, так? Да? Да, є і вишкварки. Ось опять обрізки збираємо, Віка пережарює. Будуть і вишкварки, і шкварки, і вижарки. І також є смалець. Свіжий, свіжий. Це з предыдущого тюленя, але ну, будуть же ж опять із цього тюленя. Смалець 100 гривень, банка літрова. Шкварки, теж так, давік. 100 гривень. Ну, заказуйте зразу 2-3 баночки, там банку того, дві того, і воно на почті не так дорого буде. Стоїть оце все процедура. О, де який кусок сала гам-гам. О, да, більше більше сала обичного білого, чим на предыдущому було. Ого, ого, ого. Та я положу. А, ну да, давай сюди по черевину. сало. Ого, сюда. Значить, що касається самих цен, зараз я вам покажу. Бо так буде не видно. А я навіть... Ось ціни. Підчеревок 170, м'ясо, м'якоть без кості, одна м'якоть 155, Сало тонке 110, отбивна, ну хто назвав відбивна, хто биток 175, галяшка. У нас галяшка тільки подорожала. 75 гривень, ошийок 185. Сало товсте, то, ну, товстеньке таке хороше, 145, ребро 165, голова з язиком, щакам, з усим одним гамузом 34. Номер телефона ось. Зовуть Віка, це моя жінка. Їй дзвоніть насчет ножів, купити ножі, їй дзвоніть насчет сокири для м'яса, їй дзвоніть по поводу всього. Це вона у нас з усім приймає закази, фасує, відправляє, ну і так далі. Ну хто вже бере давно, ті вже і так знають. Це так я для нових. Ну зараз поки е, ми не кажемо, що заказуйте саме м'ясо. Да? Бо закази є, ну там кому там уже так дуже треба буде, то наберете. Ну а так поки є, кому кому і відправляти, і закази, і тут наші, і хватає, коротше. Топори, а я казав по топорам. Топори. Ось такий варіант. Красна ручка 1900 гривень одна штука. Якщо отакого типу топори, то трошки дорожче. Отакого типу 2,5 з ним більше волокіти. А ці 1900. Ну кому там для сала, для м'яса взяли за 1900, рубайте, радуйтесь і наслаждайтесь. Ціна нездорова на сакири, я моніторив ціни по всьому інтернету. Ще й не так просто їх знайти. Ну, а так, кому треба буде, заказуйте, я зроблю, відправлю вам новою почтою. Вони і в налічі є, все є. Тільки бери роби. І так же будуть потім, ну то вже позже, і маленькі, і обичні, і там всякі з рисунками, з козаками і так далі. Ну, то вже. І буде так, е, такий же топор, топор м'ясника з чистої піщевої нержавейки. Будемо робити якісь і узори, і красиві рисунки, і всякі герби, козаки, там всякі еті. І теж такі будуть. Ну просто мені треба більше часу. У мене воно все є вже, тільки треба робити. Ну то вже потім і будете дивитися, я буду робити, так іноді показувати. Так, оцей край обрізаємо і на вишкварки. Зараз подивимося, який підчеревик. під підчеревик ціни я сказав. Ножі починаються від 300 гривень, закінчуються 780, да? А, є 830 самий дорогий. Мусат 500 550. Ну, мусат теж, якби ціна нормальна на Мусад. Є мусати і намного подорожче, ну ми такі, що в пределах, якби кожен може собі дозволити. Номер ви бачили. А як кублишками так чи рівно? Давай рівно так, так? Да? Тут воно свіже, а бачите, як я ріжу. А Віка мене питає, ти будеш брати новий нож? Ну як цю партію вже починали. Я кажу, та ні, у мене ще старий хороший. А в мене є і новий лежить. Отакий тільки новий. Я вже давно як би думав, та начну ним, начну ним. І все так. Якби цього вистачає. Думаю, ну зачем переводити той, якщо вистачає цього повністю. Оце ось саме хуже, оце кусочок ріжеться. Ну, як ріжеться, різався раніше, а зараз вже, як такі ножі є, то ріжеться нормально. Так що ножі, топори, все це у нас в наліччі є. І ножи, і топори. І я думаю, зроблю крючки для м'яса. Ну, так як у мене. Тільки не з нержавейки, теж будуть. Теж время трошки появляться. А чого я кажу, бо спрашували у мене вже не один раз, а нема цих крючків для м'яса, там тушу переносить, там півтуші цеплять, там задки цеплять. Будуть. Тоже з хорошої пищевої нержавейки будуть. Все буде, тільки не зразу. З ангаром трошки розквитаюсь. Я взагалі думав як. З утра поросенка уберемо, туди-сюди Віка займається реалізацією, а я піду своє щось робити. А воно дощ пішов і всі плани. Вишкварки. Ну, сантиметрів 10 ширина. ще ж все живе. Так. Отак все виходить. Отака картина салом. Підсолим трошки. Буде нормально. Даже дуже нормально. ось одне одне м'ясо ось. Ось, пожалуйста, одне м'ясо. Бери ріж і їж. Кстати, ми прошлого тюленя різали, ну і також ж обід був. Ну я ж кусок сала собі відрізав, пішов додому. Нагріли борща там, ну коротше, сіли ж обідати. Я нарізав свіжу, дивлюсь, віка не їсть свіжа, а їсть із морозилки достава замерз. Я кажу, а тю, а чого ти таке не їсиш? Мені таке не подобається. Так що я зрозумів, що вона не не любить так, як я. Зразу свіженьке оце нарізав, підсолив і зразу їсиш. Вона більше любить на другий день уже, да, А я ні, я от іменно. Мені, ну, я вважаю, свіже це якось отаке підсолив, розмішав із солью, цибуля, там, часник, хто що любить, перець з хлібом. Хрін, часник, так. Да. Зараз я кусочок якийсь візьму, такий, щоб і нездоровий. Чого я со спини візьму? Зачем мені задній укус? Тож це такий спина. Просто чого я спину і як у все провіряю. Шкурка, шкурка хороша така. Дуже м'яка. Прям. Прям м'яка аж е, ну тає. Угу. Хто сьогодні буде їсти його, а хто завтра. Напишите мені потім, чи віки на вайбер, як вам сало. Е, Щось хорошо довго впікав, потім соломкою. І вийшло доволі таки хорошо. Ну і для себе я сьогодні зрозумів. Як огірочок. Пік-пік-пік-пік-пік. Ну це я так попробував, а зараз я кусок одріжу і піду додому. Що в нас сьогодні? Гречка. Гречка? гречка с подливой и сало сейчас накромсаем, хрен, герчица. Ну и так и пообідаємо. А пообідаємо, потім видно буде, що далі. Так що, друзі, так все вийшло. Цены ви бачите. Номер телефона по ножам, топорам і по другим вопросам ви бачите. Остановите собі, на паузу поставите. Отак. І все. По топорам я сказав, по ножам теж дзвоніть. Ножі, е, ну, що казати, ножами будете довольні. Ножі дуже хороші. Будете. Ось бачите, мій, яким я пользуюсь, який він затертий вже. Ну йому вже ж і время. А то все думають, е, та він бере новий і ріже новим. Ні, це все время старим. Я до нього привик. Тут вже і вигнуте, воно я вже і молоточком його рівняв, бо один раз в хрящ загнав і трошки этот, зігнув кінець, молотком вирівняв. Точиться, точиться та й все. Дуже. Оце самий мій такий, самий, що мені подобається. Ну, а розбирати, якщо сало, знімати там таке ти, ти Кі... теж ним знімав. Ні, ним теж. Ну а взагалі удобно оцим. Кістки повирізати, м'якоть відділити від кістки. Ну, дуже удобно цим. Ну, взагалі, звісно, якщо тільки один, як ось у мене, примір один, то я ним все. А Віка робить е, оцим. Віка вирізає задки, кістки з задків, це Віка робить, а все остальне я. Ну, ми задки відділяємо, вона задки, ш сало, кістки, все відділяє, а все друге. Потім остається дві лопатки, одну лопатку вона. Коротше, вже навчилась і вона, і я вже. Ну воно ж скільки вже тут учись не хочу, аби робив. Воно вже хоч не хоче, а саме по собі приходить. Так що отак, друзі. Всім спасибо за внимание. Дзвоніть, не стісняйтесь, ми не кусаємося. Не забувайте ставити хвостик. Він, правда, вже десь другої каструльки в тазику. Хвостик уверх. І всім пока!